皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです今日は車椅子で一人暮らしでこれってどうしてるの <laughs> っていうのの洗濯編とお掃除編をお伝えしていきたいと思いますではまず洗濯編から行ってみましょうはいじゃあまず洗濯機ですね私は縦型の東芝の 6キロ使っています大体車椅子ユーザーさんっていうのは手が届かなくて洗濯物が取れないっていうところからドラム式を使うことが多いんですけどドラム式ってやっぱり高いし乾燥機能とか結構いいものを買わないと汚れの落ちっていうのも良くないんじゃないかなと個人的な調べでね思って1人暮らしだし縦型でいけるのであれば縦型がいいなと思って こちらにしましたで中見てもらうと届くんですよね6キロだとこう小さいからだからこう手が届くスウェットとかはこんな風にこのまま入れてますが小物類パンツとかブラとか靴下とか細かく取りにくいものは基本ネットで T シャツ系も全部ネットに入れて洗濯をしてますちなみに 洗剤は今はナノックスの青と柔軟剤はこのラボンラボンのこの白がめちゃくちゃ好きでずっと使ってますこの青を使い切ったらナノックスの紫を使ってみようかなって思ってますでちょっといろいろ失敗してしまったな失敗したような下着を洗う時は 絶対このワイドハイター EX を入れてますねはいじゃあ洗濯が終わったので取っていこうと思うんですけどここのねここに磁石で袋を かけておいてます <laughs> でここに洗濯し終わったものまず入れていきます6キロしかないので えー、洗濯は2日半に1回のペースで洗うようにしてますで基本的にお出かけがなければ洗うものってリハギジャージとかしかないですね私服洗うことはあんまりないでね6キロだと軽いのめっちゃこうほら洗濯機が動くからなにもあの量が入ってないとだから下のものも取れるっていう感じですね まあ、基本的に服とかはクローゼットなんだけどバスタオルはここに磁石で横にかけれるものがあってこんな感じでここにバスタオル3本かな、うん、入れれるサイズ感になってます冬は部屋の中に入れてますが夏は外でこういう感じで物物干し竿にねかけてますね ましたまあこの料理に収ま収まるくらいのペースで洗濯をしていますシーツはこんな感じで物干し竿に干したりあとは椅子を工夫してこんな感じで広げて干していますまずは洗濯編終了ですでは次お掃除編はいじゃあ次はお掃除はどうしてるのかっていうことでやっていきたいと思います 床は掃除機で、えー、掃除機をこうかけてやってますけど拭き掃除はブラーバっていう拭き掃除機専用のロボットを使っていますはい掃除機はシャークのハンディ掃除機を使っていますねこのシャークの掃除機で良かったなって思ったのがまず車椅子なのでやっぱりこう地面が フローリングなんですよだから基本的にゴミを吸う時って私の場合は髪の毛と、まあ、ほこりかなと思ったのでなんかそんなにカーペットのゴミを一生懸命取るようなものじゃなくていいなそれよりだったら 髪の毛が絡まりにくいのがいいなって思ってシャークにしましたシャークだと絡まる用のそのヘッドのコロコロコロコロがついてないから髪の毛が絡まりにくいっていうことでシャークにしましたよ中間でこう独立はしないからそれはちょっと不便だなって思います に取り外してちっちゃいハンディにもなりますでゴミはワンタッチでポンって出るタイプですね袋タイプじゃなくてワンタッチでゴミ捨てゴミを捨てれるタイプです、まあ、こんな感じで家の中は掃除機全部寝室もフローリングの場所しかないので全部掃除機かけてってであとはブラーバで拭き掃除してもらってるっていう感じですね 次はシンク水回りですねの掃除ですけどまあ料理はするのである程度ここは綺麗にしておきたいなって思うので、まあ、毎日とかはやれたらいいけどしないけど洗剤としてはこういうクエン酸ですねクエン酸シュシュシュシュってこうかシュシュシュってやって うこのキッチンペーパーで拭いちゃいます隅から隅までは届かない雑な感じになっちゃうのでそこは諦めてますねそんなにめちゃくちゃ汚いってわけではないしこうちゃんと水で流してあげる次トイレ掃除 トイレに関しては便器の中は基本的にもうブラシを置いてませんめんどくさいので手ゴム手袋してお尻拭きを使ってこう洗ってあのゴム手袋と一緒にゴミに捨てるっていうのをやってますはい、はい、次洗面台なんですけどさっきのクエン酸台所で使ったクエン酸あれ水垢用なのでそれで全部洗えるので同じように 洗っていきますただ鏡がねちょっと遠いですよ一番上までは絶対無理だしあとこういう棚とか類も届かないから無理で諦めてるんですけどそのいかに鏡に水が飛ばないかっていうのをやってて普段使うのを気をつけてるんですがどうしても水滴が飛んじゃいますでだからそういう時は届く範囲で頑張ってこうこんな感じでね もうここまでしか届かないので、まあ、普段私が自分で使う時は別にこの上まで汚れが飛ぶっていうことは基本的にないんですけど誰かこう来た時とかは上までこう水が飛んじゃうことがあるんですよね、まあ、そういう時は使った人が拭いてくれって思うけどなんか気になるなっていう時は自分でこうやって拭いてます 次お風呂掃除ですがお風呂掃除はこんな感じでシャワーチェアがあって車椅子がこう入ろうとするともうどうしても結構ここで限界なんですよねもうびちゃびちゃになっちゃうから前はここから結構頑張ってブラシを使って掃除してたんですけどやめて今はお風呂に入るタイミングで裸になってこっちのシャワーチェアに乗り移ってもう掃除をするようにしてます 豚まろ石鹸とさっき使ってたクエン酸使ってクエン酸はこういう水回りのんていうのシャワーのところとかを使ってますねそうだからでもどうしてもあっちの奥とかそれこそ天井とかっていうのは全然掃除が届かないのでまあそれも友達が来た時にやってもらったりっていうのをしてますねこんな感じで 車椅子の1人暮らしこれってどうしてるのっていうのの洗濯編とお掃除編をお伝えしました掃除に関してはどうしても手が届く範囲掃除になってしまいますけどでも言うてもねそんなに1年間住みましたが汚れは大きな汚れはないですなんかめっちゃ汚いみたいな生活空間では 生活してないです、まあ、それもこれもあんまりやっぱり物を置かなければまずはある程度自分で床の掃除とかできるし埃がたまる箇所っていうのがもう決まってくるのでそこを掃除してればいいかなと思いますでもやっぱり窓ですね窓拭きとかあさっき言った換気扇類とか、まあ、お風呂掃除の天井類とかっていうのはやっぱり完璧ではないので友達に来てもらったりとかっ まあ、まだその業者さんを使ったことはないですが、まあ、そういう業者さんを使うのもありなのかなと思います。まあ、一人暮らしだからこそ物の制限っていうのはできるし、えー、本当に使ったらまず、えー、水回りとかねキッチン周りとか使った時にすぐ拭けばそんなにそんなに、えー、私自身1年間一人暮らししてみて掃除って大変なのかなっていうのは正直思いました。 まあ、やろうと思えばやれるんだなという実感が正直あります、えー、車椅子で一人暮らしこれってどうしてるのはあが疑問があれば是非コメント欄に書いていただいてやっていこうと思いますあそうだ段ボールのコメントあったんだね段ボールどうしてるんですかって言われたんですけどこの福岡の方では段ボールがこうマンションにポンって出せるタイプ プのところに今私住んでなくて燃えるゴミ袋の中に入れば燃えるゴミ袋の中で出していいっていう出し方でそれ以外は資源ゴミ回収が月1回あってマンション玄関前に朝出しておけばなんかあの子供会で回収してくれるっていうやり方があったんですちっちゃい段ボールの場合は養生テープとかあマスキングテープとかでこうぐるぐるぐるぐる接してちっちゃくなるのでそういうふうにやったり 一時期めちゃくちゃたくさん大きい段ボールがあってどうしても捨てることが大変だった時があってその資源ごみ回収の日に出してみよう初めて出すからどのポジションに置いておけばいいかわからないなって思ってマンションの管理人さんに聞いたんです段ボールどうしたらあーどこの場所にどういうふうに置いといたらいいですかっていうふうに聞いた時に管理人さんが玄関の 前に置いといてくれたらあ私が下まで持っていきますよって言ってくれたので1つの大きい段ボールのやつにこうペタンペタペタンって潰して玄関の前に置いといて管理人さんに持ってってもらいました、まあ、そういうやっぱ管理人さんがいるからこその優しさというかそういうのにも助けられてます段ボールストッカーっていうのが今山崎工業さんだけかなっていう メーカーさんから出てて段ボール専用でこう立てかけて家に置いておけるで結ぶ時も下が浮いてる状態なのですごく結びやすいっていうその段ボールストッカーが商品としてあるので是非そういうのももし縛って出さなきゃいけないよっていう方は活用してみてください。まだゴミ出しもマンションの外にゴミステーションがあるので 毎回自分で持ってってたりしますし1回だけエレベーターで降りる時にそのマンションの住民の方とゴミ出しするタイミングが一緒になって、えー、おばさまだったんですけどおばさまがエレベーターの中で「私も行くんだから持ってってあげるよ」っていうので、えー、私の分も持ってってくれてすごく楽に済んだっていうのはありましたので まあ、こういう生活空間の中で生きてて本当にマンションの方々に助けられて生きてるなぁと正直思ってとても嬉しいですなので一人暮らしだけどそういうふうに支えられてるっていうことですねはいということで、えー、今回はあこんな感じでこの動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば是非いいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いしますでは本日も最後までご視聴ありがとうございました